Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini saya ingin berbagi rangkaian ya cara membuat auto charger jadi chargernya ini akan auto off jika melebihi batas yang telah kita tentukan pengecasannya pada tegangan tertentu dia akan mati sendiri dan auto on jika tegangan pada aki yang kita cas itu menurun pada batas tertentu yaitu tegangan yang juga kita telah tentukan batasnya baik di sini rangkaiannya saya cuma sedikit jelaskannya ya nanti untuk lebih detailnya tentang sistem kerja rangkaian ini saya kasih video yang lain ya yang memang secara khusus membahas rangkaian ini cuma ada hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini jadi saya di sini sengaja pasang switch di sini ada switch eh, nah, ada saklar di sini saklar ini fungsinya adalah untuk setup ya setup switch untuk setup jadi kita ketika awal menghidupkan charger tidak perlu ketika setupnya tidak perlu menggunakan sampel aki yang penuh atau sampel aki yang berkurang ya jadi tanpa menggunakan aki kita bisa setup caranya adalah ngambil tegangan dari supply yang ada sini sebelum masuk ke relay kita taruh di posisi aki jadi seolah-olah di sini ada aki makanya untuk simulasi pengecasan aki ini untuk setup ini kita butuh yang namanya regulator variabel ini kita pakai penurun tegangan sekaligus bisa diatur tegangannya di bawah tegangan yang telah ditentukan misalnya kita ngambil 18 volt dari trafo nah di bawah 18 volt di sini bisa kita tentukan nilainya ya bisa kita atur barangnya kayak gini nih ya ini kita butuhkan untuk setup ya ya nanti kan seolah-olah tegangan naik dan seolah-olah tegangan turun karena ini berhubungan dengan tegangan pengecasan saat ngecas dan penurunan tegangan saat cas itu berhenti jadi posisinya sebelum kita masukkan ke rangkaian auto charger ini kemudian di sini relay relay 12 volt itu nah untuk itu saya sudah eh, merangkainya di pcb e bolong ya kayak gini jadi anda bisa buat yang lebih bagus lagi cuman saya persingkat aja supaya kita tahu cara rangkaian ini bekerja atau tidak jadi sini relaynya di sini ya ini relay yang 12 volt 5 kaki jadi kalau yang di sini kamennya saya taruh di sini ya dan rangkaian ini pengecasannya saya taruh di normally close jadi posisi awal menghidupkan si charger ini memang sudah ngecas ya baik langsung aja kita ke perakitan ya karena memang videonya sini adalah pembuatan untuk lebih detail mengenai sistem kerjanya di video saya yang secara khusus membahas sistem kerja auto charger ini ya di sini sudah hampir selesai ya tinggal pasang supply untuk ke trafo untuk yang charger ini terus ini untuk yang kipasnya ini ke trafo kipas sama ini yang PLN ya. ya ini sudah kita hubungkan ke trafo ya baik itu ke rangkaian chargernya melalui penurun tegangan yang bisa diatur dan kipas oke, saya langsung coba aja ya baik kita coba untuk setup ya di awal-awal bat ini sebelum setup kita atur VR bawah dan atas ini ke arah maksimal semua ya ini juga kita atur ke arah maksimal itu kita hidupkan dulu mode setup kita aktifkan ya kita atur dulu batas bawah ya untuk mengaturnya suplainya kita turunkan dulu ke tegangan yang kita inginkan di batas bawah misalnya 12,9 atau 13,0 lah kita putar yang VR bawah ini menurun ya menurun ke arah minimal nah setelah ini merah berarti ngecas maka VR atas kita turunkan juga ke arah minimal minimal sekali ya oke setelah itu kita naikkan tegangannya kita akan mengatur batas atasnya misalkan batas atasnya di 13,6 ya ini kemungkinan nanti cut off nya antara 13,5 ke 13,6 ya karena kita buat percobaan aja ya maka VR atas kita atur kita atur ke arah maksimal tadi ke arah minimal ya sekarang ke arah maksimal sampai dia berhenti mengecas oke berhenti mengecas kita cek kita turunkan tegangan karena berhenti mengecas kita cek batas bawahnya seolah-olah berhenti mengecas oke kita naikkan lagi kita cek batas atasnya seolah-olah kita sedang ngecas oke sudah bisa ya tinggal kita ngatur tegangan supply nya berapa tegangan supply yang akan keluar dari charger ini sebelum kita matikan mode setupnya ya karena ini buat percobaan saya kasih ke 15,1 ya kalau anda pengecasan yang sebenarnya itu di 14,7 karena nanti keluarnya menjadi 14 volt kalau di 15,7 keluarnya nanti 15 volt ya karena kita pasang dioda di outputnya ya tapi ini untuk percobaan ya saya pasang ke 15,1 kita matikan mode setup baru kita hubungkan ke aki Oke, kita sekarang akan merekamnya ya. ya ini tegangan asli dari baterai ya sebenarnya tegangan aslinya 13,4 tadi ya ke sedang ngecas ke 13,5 kita tunggu penurunannya ya ya itu tadi Alhamdulillah sudah berhasil ya uji coba kita ketika tegangan menurun antara 13,0 ke 12,9 kembali mengecas ya baik itu mungkin yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua nanti untuk analisa dari rangkaian auto charger ini nanti saya bahas tersendiri ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh